ramai pun yang review produk ni. Kenapa eh? Kenapa eh? Udah use! Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku nak cuba menu terbaru daripada Medi. Nak kata baru tu tak adalah baru sangat. Macam biasalah. Barunya sos dia saja. Sebab tu lah kot tengok ramai tak ramai pun yang review produk ni. Kenapa eh? Kenapa eh? Sajalah nak cuba kan. Mendangkar tak ramai yang cuba dia ada sama ada burger quarter pounder ataupun uh, double burger yang ditambahkan ni sos terbaru spicy tomato sauce Jadilah spicy beef burger. Nak tengok marilah kita unboxing okey. Aku ambil double cheese burger Nampak? uh, untuk satu set ni aku ambil set besar harganya RM13.70 5 sen something like that like that okay inilah burger baru itu okay inilah burgernya kalian sama tak seperti iklan Wah, ini dia sos ya. Macam biasa kita ada lettuce. Kita ada apa pickles. Lepas tu adalah dua patty daging. Yang ni ada dua cheese slice. Okay, ni dia. Kan fries low sikit. Macam biasa dalam mouth. Bismillahirrahmanirrahim First bite untuk aku Pasal apa? Pak aku rasa macam mana rasa pedas-pedas macam ni Adalah pedas sikit agak muak sikit Mungkin lagi sedap lepas aku tambah sos Hmm. Adalah pedas sikit Pedas-pedas menjauh Tapi aku tentu tu juga Aku tak tahu lah ada Dia macam rasa tomato ke Tapi Spicy tu ada lah kayak ada lah kot Tomato masam-masam Dia jadi macam Tahu lah pada aku Kalau macam tu Mungkin agak muak sikit lah Tapi sebab ada pickles tu Dia macam Okay lah sikit Tapi Tak ada lah pelik sangat so ni Tapi macam pernah rasa lah. Tapi di mana Aku cuba lupa Aku lupa Itu je lah yang barunya Sos dia Haha ha ni satu-satu burger je eh. aku pernah makan double patty dia sebab patty dia double pun macam satu ha, kalau tak kalau burger lain memang har jangan harap lah nak habis ini pun tiba kenyang tiba Okay marilah makan lagi Sebab pada aku bila tambah satu lagi okay lah rasa dia Kan tak sedap tapi tah Tiba Kenalah tambah sos baru best tak gitu Senyum sikit Ha, last bite. Last two bite, last bite. What, eh, last bite lah kot. Entah kalau. Hmm, tak jadi last. Last bite. kita biasa dan sebelum ni pun macam biasa je Burger McD kan selalu kalau dia orang baru perbaharui ni pun pada sos macam hari tu tambah apple kan patutlah yang ni pun ramai tak review sebab macam sebelum ni ramai kena scam yang barunya hanyalah sos dia saja tapi aku saja je sebab selalu aku tak buat aku malas pun nak review kalau aku tengok Burger McD tu ah, tukar-tukar sebab aku tak minat sangat okay, overall pada aku rasa dia uh, macam rasa biasa je cuma dia jadi pedas sikit sebab ada sos tu tambahlah pedas-pedas sikit tapi lama-lama agak muak sikit untuk aku lah kalau untuk orang lain tak tahulah kalau bila aku tambah sos tu dia jadi okey lah sikit tak adalah muak sangat Okay kalau korang nak korang boleh cuba tak ada perasaan tak ada pula aku tak sedap okey je dia jadi pedas lah double cheeseburger korang selalu tak pedas kan tapi pedas pun sikit je lah Tak ada pedas sangat ha. Gitu overall Okay je Okay-okay saja Gitu Apa-apa jangan lupa untuk like video aku Dan juga subscribe okay Pada yang belum Terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku Kali ni Kalau ada Kalau rajin Kita jumpa lah lagi next video Bila rajin Adalah video Kalau tanya aku markah Nak per berapa Berapa per 5 ke per 10? Kalau per 5, 3. Basically, 3.5 aku bagi. Kalau per 10, 6. Ha, gitu. Nanti jadi lain kan? 6.5. Ha, ah, gitu. Okay? Itu saja. bye Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.